kukyenda mumukaga katonyeze satu tuli ne mwami mirundi eh, mutabani wa yowanaokitegeddesebo eh, nti nze nange basobola okunkwata naye nze enjogera yange kuyamba ye ntiye purezenti polifazi okugamba temuinsaiti nga bantu abantu bwebawulya nti mwabbi ate nze nakisooka nembaga nti egyo emisango gyonna mugijjeyo nti babbye obuwunga bwabwe nga tebayina nenyumba yo bajyokya abantu bategera nabagamba nti mmwe temulumwa sente za gavumenti naye genda ogamba abantu nti omumbo gwammwe ogwemere nesufulya yenva kulumbe tukuwadde mirundi bakunonya ne mutoyi <laughs> yes kakati gwe tegeera ye yasalawo kubikola kwayatire nti kati abaka ba palamenti bo bakikola openire nebazegabira naye bafulumya nababuuziza nti mwalabako ku nzige nga basaba sente mwabalakubako kwebola nga basaba sente they were incited by this budget nabo nebeteramu nti bakutta omusajja agaba enyama gwebaleese okugaba enyama ngaebbakuli esoose wuwe ababbi abalala bonna badda kuona eyabbya ebbakuli eyo omusajja gwe baleese naye mwe temututte wammwe tufuuzeeyo ngate eyagibawadde tayinzaga nooli yaleese gwobadde agigaba kati palamenti esobola kugamba ti nezaayita zeezo naye what the president has provided the solution nti has rendered the case useless ye yategedde nti okudda mu kooti nemwereega ebya defamation bakukube bakuwa wali wano omusajja w'amaanyi bamuvuna yawaabira abantu nti defamation hmm. eh, defamation nebaleeta ne famiry yaabwe nga kitawe yasooka yabbako enkoko ku kyalo yagujjayo yaduka emisinde deformation teko makugwe weka o dalole bulwa ole bulwa nibo okulomula muzi ole bulwa the defense is ole bulwa era byayogedde byakalebule byakufiriza ki nti mandira yenyini siyo malo mm. mu meeting yeyo ku sunday mandira says i don't need your business mwina kudobozili yatwala yatwala namwogerera naafulumu ebweru nakuba essimu eri mu lusomali teyalimu mumeeting nasalendalenga business why did he surrender business tasobola kumpangula mm. heis making name for me others what they have done nti bano benkubye baraisinze seven billion omusajja yabanudde yabagambye temwina kyemujja kukola mu nsi muno era newunyiza abasajja abo bagamba nti mirundi atuga tubye buli kimu naye obwavu obugenda kubeera mu nsi muno bajja tutta we basinsulate abaserevesi mirundi muwe 7 bilioni mukazi wo mukuru alina mukwano gwe jetuba tuziise ye mukazi wange omukuru bamuwaddeko bilioni biri tibamuwe bilioni biri tukonvinse mi nebaga nedda ate gundi kasumba wa nbs nono gwabeera naye ku nbs naye asobola ozituusa ebyo namutagania bwerere bababye sente nyingi what you should do this is jobless loss is not a eh, gund is not a brave to silence me nomwakola ensobi nemungoba nembalemerako nze nali nababala mukwate sente zange muswale ku akaunti end of the account mugende mukubire civil service kakati president ekyokuba ekyayogedde tetugwamu maanyi yabagambye nti obusungu nabaga e revolution eretebwa busungu eretebwa grid otafire yagamba nti abaliire okukinduka nti bano babbi sibasuma mubanyakole sibasuma abaliire okukinduka nti bwaba mwana ebbeere talivaako nga tanayabika lubuto kubanga mm. tebereza bagagga nyo abo abavubuka ekimubisa 5 billion kiki very rich people bekukumye bweba ti waliwo oyo yekukumye enyoyo naye abantu bamumanyi ate bamukyawa nnyo nagamba nti first lady bwe bali investigatinga ministre yeeyo ngaagivuddemu nga gavumenti ndala ministre alijegaana kuba omufere ali munakalema omufere azanyiramu eyo gundi nti bajja jogerako there's no way you can distribute ebigezo by'abaana through a newspaper where a person can, is supposed to be to pay for the price are you forcing me to read weyinza okudya gundi what about the other newspapers what made this one ayina collection nolinanyininsi yeyaleeta abasomesa yeyaleeta ki yeyaleeta ki abo abaana mu kintu ekyo baliriddemu biliyoni kikumu ataano nanyininsi noono omusajja w'essironko so people babitegeera nti bakutye tebajja kuwogera tebajja kudibetinga the debate for changing the education system was done in the cocas and cogond why parliamentarians weare going to tear it apart ejja kugibwawo era gavumenti endala ejja jijjawo cause was not widely debated kakati president yakugambye kyekyajja bungereza mu european union bungereza ekyajijisa mu european union nti bagenda ne baddira amawanga agali mu eastern europe amaavu mm. nebagaleeta mu european union amawanga ago gaddukira bungereza why because of isirongo relationship with the colonies ever it is easier to be in britain e germany nze nasomera egerman ekisenge bagenda ekikubanga ndi german naye waliwo abavu ekibinja kyabavuka nga babayita ba black skin mukutta abaddugavu kitalo nnyo era bwe bayingira mu twain givemu babazekutabusi hey. Eh! batugamba nga tibalaba ba black skin genda abaddugafe tebabagala german waliwo omusajja bamwita jesse owens yawangula omudaali uh, olympics e berlin gundi hita yagana omuwa omudaali yagamba sisobola kuwa nkima mudaali muleete omuzungu eyatendesa enkima eno okudduka okusinga abazungu jembampa jembampa iti yali tatwagala yaga nti abo bakolaki ku nsi abatasobola nakulima mmere so the germanis kungulu bakulaga bwe bati omanyi nti hita yali very popular ite abantu bamwagala nnyo egermani hmm. musajja yalimba naga nti nzudde ndayali yakiti tayaddamu kuwaavu bwala obusale bakubeera bwino nga si wa myaka egyo kakati abangereza baddukayo mu european union wy nti abangereza bali oganize balina polisezi zaabwe abangereza babalawala nti kakati kukkiriza erefugi from ki syria musajja musiraamu eddiini yemukkiriza okwasa abakazi bana nanzaala abaana makumi abiri abaana makumi abiri nebakula ku welofeya ya germany these are germany citizens what are they doing mu myaka ataano germany bajja kuba bagiridde omungereza ekyakibala kubanga baze bamulya yasigaza premier league anglican church abalokole bakuby abamerika bategeera nti tulinaawo liriyasirida mu nsi when we want to change ensi tugenda gundi kantibale tugenda vaticano bush yasisinkanako gundi papa john paul owokubiri nga akaddiye nebyayogera takyabiwulira ne mukazi we yagenda ye ayambadde ngaomusisa bano abawano fasiridi yekka yeyebikkirira okulaba paapa abakazi bawano tebafukamira hmm. bagenda tebebise kyovula paapa yampita hmm. the papa called me after the meeting nanga ayino yowe politician ask god for three things omulimu saagusaba so era bano bwe balaba ekifaananyi kyabakyankalanya nnyo why did you tell the pope after the president had left ne baga nti teyafukamidde vatican released another photo why i don my rosary nali musapule yange yatulumye bano bonna golooza papa yali tamanyi nti african women bagamba specialsa wandira kazibu okuvunulira mandera nga president yayogera mu luganda specialsa kazibu enerati before mandera naye bana bagenda besimbye ewa paapa babagamba nti abakazi bonna muyina okubanga mwebise ndoterera nalabusing abakazi okwebika itwasonderefasedi eyekavalinga bano bonna bagenda bali nefeesi zaabwe tewali yafukamira thats why the pope called me i was different kakati nkugamba nti kati ye president keyagambye hmm. tetusobola kugala nsalo tetusobola kubutaleeta batanzania wano nabanna kenya balina okujja kubanga ye purezidenti gwe baalonda ye muzaŋŋanda yalina okutunda east african community era hmm. nakirabi mu east african ti enatitudi ya uganda gyekoze ddala mutima baŋambye mafuguli yavumye minisita wa wano mafuguli bagambye waliwo <laughs> minisita wa wano webyobulamu yatuteyo akajanja etanzania hmm. namubuuza mmwe mwina demokolasi mm-hmm. you think it is easy do you have a port mwe mwina port wano nze nzigale yange mwina poti mumanyi kyebayita poti mmwe poti bagigala kale oba mwina badokita abakugu mutuwerezeeko because where is the minister of uh, uh, east african affairs bwe baba bakola ebintu tebategeera amawanga agalina diplomacy toyinza kwokera ku nsonga za east africa and federation when yotafira is not there temuyinza kgenda kwogera mu gundi intergundi regional why it can take 20 years dream eyo president yagamba taligira bakonga nyerere why bino bino musobola okugikola inter inter inter nemuyina ebintu ebyo sovereignty nti abantu mukyalo bagenda ne batente ne baliirewo omuntu omu baddamu omwaka ogujja enyuma bagundi bajefuze bakodomi bagundi babadde bali enkoko you cannot mix two families if psychologist bakugamba nti obutabanguko bulina okubeera mu maka lwaki kati omusajja atamanyira bakazi babiri alina abakazi babiri munju hausigala omukazi ne mukazi we mukazi theyare competing ono abadde tamanyi nabwe bikolebwa waka so the house girl and the house wife are competing over the same man mm. and this man doesn't know how to relate with the two women in the same house abasaikolojo bebakugamba nsaabaawano abaawano bati bapulidikitinga bantu omusajja e kenya musajja mugezi nnyo yabadde akulya virus ngaeyentebe yatesinze minisa wa helis nagana okufulumya result nebamugoba naye results enungi bazikwata omusajja ah. mugezi yategedde ono minisita mulwadde atuula mu kabineti ngenda kuleeta stampegumugwangaza minisita bo tebakitegedde nti if the are good results why isnt the man is release them yatidde okuleta ekizibu mukwanga eh, kitegeezo mbadde mutuula mwena mu cabinet what does it it means even testing ani uhulu naye ayinza okuba mulwadde eh, omusajja bamugobye owa vairasi yentebe the equivalent of entebe kakati kitegeeza nti kakati mmwe mugamba abokuboda aba trucks naye ku nyanja mugifuga kuliko ambulance how many people enter uganda through the lake abatanzania bajja okugula ebyenyanja bayitira ku mazzi muyina malini ki era bakugamba nti bwoba wabaze bubi eryato lyo oba emmeeri kale emmeeri yayimirira mu nyanja ntiyina mafuta nga bwakasooka ogivuga wakola ki kubanga bamumye sente ezamafuta eyo emmeeri enywa obukadde kumi ngaekoze lutwemu mumafuta amafuta genywa gwabukadde kumi buli lunaku kuba lwe luguudo lwayo is it audited naye omanye yagiwamba agiraninga munene nga baasi kyobulaba bekenya tebayinza kukolagana nammwe mwababba embogo nemubba nemukene ekenya waliwo asobola okuyingira central bank nateekamu sente president yakubira omusajja wa stambik esimu nabaga nti i want to talk to the md omuwala namugaa nti the md who are you nti amuyoweri museveni generali yoweri museveni omuwala namugamba ainfomu himu weni kamus bak omusajja teyakuba simu pulezident namubuuza lwaki enakuby esimu notagikwata namugamba tinawadde nga ndi konimaani ewaffe kenya pulezident akuba simu the man defended himself before the president why did i ring you and you did not pick my phone i thought mm. it was a conman in my country kenya a president cannot ring uh, the manager of a bank ne ne simu ya state house ya red ya red the man said he saw to economy man i couldn't believe that the president could ring me kakati olaba musajja mafukuri kya gambi nti mumpita musiru mwemwina democracy o bana abogera bana abajo bojja bana ne bagama nti okulonda kweyogere babe ogere kenya tebe battirayo babe ogere kenya abasajja abaka loza ku democracy babe ogere kenya tebe basa mitwe ndi we must extend Oh, mari yalonze south korea yalonze south korea yekyeyakoze waliyo ekereziya egendamu abantu ebikumi bina basomeddemu kikumu ataano sikulini neddemu erubaga ne ku kurisimasi emizindala nemisi abakopi abayitirivu abantu ne bajja ku kurisimasi nga nemizindalo tewali abalokole bakola gundi tv zonna nga kereziya esirise bweti kaledio kabwe kekasinga obutawulirwa ndabako radio gundi radio maria ate bajulia ko ndaba abasoma abasomere waka bajulia mesheberako all these things must change so therefore ndikakati fetu chitegere nti olokuba ono president wafe ko bakwasa ku marketing tetujja mulimu ebintu byetujja okukiza ate tetujja kwekutulako nga britain kakati ye president yagambye nagaa nti president amanyi bwenzi he doesn't know his people kakati ogwe bakwatidde mu loogi mu coronavirus okatunda olowooza amawulire okatunda mwabaddemu abenzi bamika mwabaddemu abenzi bamika gwe bayagadde ate bwe tebamanyi psycology bwabwenzi kasi toyogera nti oyo omusajja chairman akwana nnyo baka basajja ayagala nnyo abakazi gwe baleeta dionakaumene women slip without men waliwo omusajja yakwata omukazi namugamba yali kumbaga namukwaniyako namukwata lwampaka na ngaga nti lebazimba enyumba lebagiyingira e kakati kyava amugamba mukazi namugamba naye nkubuulire omponyeza mbadde maze emyezi mukaaga sirabanga ku musajja antekanotero kakati gundi ono mupi wemasaka be bamukwata nani nomukazi namukuba nesasi nanyini mukazi yagwa mm. era pulezidenti ayogera ku mumolozi ugandanizi molozi ono gwe bakwatira mulewo gye tasoma mawulire ate abantu gwe basinga okwagala anti bajjayo ekifaananyi kiri naye wammayo ono eh, eh, eh. webasinga okwagalanga oh, nempeta kweri nabaga nti empeta temuli empeta tesobola kugaana benzi teyeripako gwebasinga okwagala ah, wameraerawameraerakatula bulungi era wama abakazi bagala nyo abenzi nze nkubuulira nti president agamba nti bawala baffe mbu bamalaya bamalaya nti mubagambeko malaya ate enteekateeka ki banonyeza mmere oba muzeoba muze eh, banonyeza mmerey ekigambo obwamalaaya n'amawulire byebisinga obukadde mu nsi the already professions <laughs> the oldest kunsibwa malaya ojukira kabaka yali mu bible malaya yesigaza omunagiro ogwe obwa malaya buli nsepale bone tourism hmm. ekibakola wano obubi nti temwina red district amawanga agamu gateekawo red district nti bamalaya egyo basanga hmm. ate wano bamalaya bebeeterawo bamalaya bofuleya babeera wano ku post office bamalaya abaavu babeera ku conference center awo neeri wansi ku gundi abebamba mu motoka era nze newunya museveni museveni ezi wonders ebi bamalaya ne babeera mu kibuga nga local defensi e, etambula kwamini singa bamalaya mwebali sekigere kyanjovu abaganda baga sekigere kyanjovu ekyogezaamu egenze bamalaya ne betundira opposite mitale polisi webali era nabagamba nti nabagamba intelligence yammwe nzibu nnyo teyina logiki mmwe pulezidenti kagamba omusajja omukambwe omuzibu eh? omusajja omukambwe omuzibu nakkiriza abawala ba abalungi emboona olininda kwengeranga mboona abala bakutwale emiyembe gyengera buli kaseera kagati abo abawala abalungi nga mubanonayo buli friday nimuleeta nimusiiga sirimu baddeyo wakagami nabo mboza nti basobola okuddayo mwike the russians had a policy nga buli agenda okusoma ebwerwa ajja n'omukazi omulasa this were political nebabuuza kakaterans whether these politics go back or they merit in ugandan society and their commandos people don't have time kakati ekyo tukitegeere nti ye president yakubuulidde amazima certain measures against east african people kubanga litwaga nti high risk countries kakati nabantu bali high risk naye baana bawaka the way as treated bana ababbi the way we are treating this kakati fe bamalaya betwatukubatako nti bamalaya begalire sawa kumi nabiri emmere tugibasanze omu bamalaya tubagalire sawa kumi nabiri mm. nkugambye kyebayita obwenze pulezidenti yagaa nti basolewa hey. basule mu bimotoka byabwe malaya alina kamfati wona wafunidde gap ye malaya ka sente ze ziringa za makanika emotoka zonna zebakanika bazitwala mugundi ene e-, ewanika emotoka oba bagwa wansi bamakanikanomulaba makanika ali kukitwera naye kiri kukijinji ebyo byebabivaako kakati malaya tatya kufa <laughs> nga tumaliriza ekitegeeza kakati the president kati amala okwogera nga ntegeera mm. nti the president is a honest man mm. yagae temuyigira batuula abamerica emumbaasa e buli mwaka abajasi ba amerika badoofinanga kumaa emumbaasa biragula bambala yaffe isibwa naye ndikitegeranga sirina ali mu amerika yabateekatana abajasi b'amerika emundu ayingira nsiisi ku tenti tomalagoga ku bakazi abanoti abasawusikolola lwati abaugran soldiers went to congo came back with congolese women oyinza nobba munyanga tubale bukakati weare they go malaya ne bwonamubuulira nti abasajja bali wali kati gazeted area omusajja manager wokukisaawe nakumya sente agule santizers n'atagula nogamba nti baminista bagenze bajeeyo ate ekyansanyudde nnyo okimanyize sirwana mutawangula nakamaasasemmukazi wa muno osibamukolisi muno kubanga ono omusajja mwajjamu muno omusajja omutaka ekonimaani konimaani lenamwogeddeko gondi foreign office yattaka eyampeereza message hmm. nti tomunoonya yeetaba muku ali wana aje yajja nawano nga talina kikumi mubbi bubbi bannakali bagwe babadde bakozesa mu minerals omu kati minisita asinga okutabula minerals omu oyo bamuyitaani ono mukazi ali muheresi owenviri zino yani omulala ava etululu yani acenge omulala opendi opendi kati ate wamutawaana nnyo kati bakwata alamu bo be baliyo nabaga nti alamu ekizibu kyayina yawansi obugasente akompasetinga ah, abantu alamu yeyasuula gundi gundi subuka gweyawangula nyumba tembo yeyamuteekamu sente yateekamu hmm. kati ono akwata abantu abateekamu abaza kuwaku gundi wapendi ate ali mukugi asimi tupendi naye okendi jali eyo atabula kati bakyetukulira kwani kakati ya pulezidenti tomubuli obaala mu butuufu oba saawa nga bwebatumasa sat sat wakubiddwa omwana abadde agenda mubusisi tabamusisa olubuto nsakwa takyaddayo kubeera rdc is going to be interdicted ate wetwaza ebidde eggulo ngaemisango giri kumi egimuvunaanibwa ate bagenda mumuvunaana nga muntu thats what emafia does nti bwe kyemutamanyi ekibuga jinja kirina nanyinikyo ebizimbe byejinja byonna omugaga alio babbye ebizimbe omuyindi teyadda babbye ebizimbe jinja kakati yesakwa baamutega toyinza kugamba nti gwe rdc gweoteekamu yunifoomu n'okola valation kati bwe bakuteekamu abantu babateekamu bamuteekamu abantu omusajja omu yafudde puresure jaga nti yafudde puresure naye yali addukani omulala omusajja n'agwa mu kinnya banne bano bonna bagundi nawulidde bakuba kirunda bakubaani naye kirunda yayamba nnyo ate bayinza omusinza kukyogera aba nrm bagezaako nnyo okuyamba sakwa infomation ereme kutuuka ne ku polisi nga teriiyo bali abaali balwanyisa saka ne bawandiika ebbaluwa netuuka ewa pulezidenti ye pulezidenti nabagambi sakwa